Allora, ciao amici di Comip, sono qui con la regista, vero Kratzborn, del film La forêt de mon père. Le farò qualche domanda sul film e sul perché ha deciso di, di portare avanti questa lotta per noi figli di genitori con disturbi psichici. Uh, vero, uh, je suis très émotionnée d'être ici. Uh, première question, uh, quelle est la situation en France uh, pour les enfants de parents avec des troubles psychiques eh, e, e sì. Qual è la situazione Verò per i figli di genitori con disturbi psichici in Francia e anche in Belgio? Euh, en fait, la situation euh, pourrait s'améliorer. Il y a euh, des services qui se prennent en charge, qui sont au début de la prise en charge, comme les funambules, Hélène, que tu as rencontrées et en Belgique, Étincelle, mais ce n'est pas assez. Par exemple, après le Covid, il y a un baromètre, une, une enquête qui a été faite ici pour les personnes qui ont vécu avec un proche en souffrance psychique, et tu pouvais être papa, maman, conjoint, conjointe, le frère ou la sœur, et autre, c'est les enfants. Donc nous, les enfants, on était dans autre. Donc moi, on a écrit avec euh, une autre fille d'eux, on a écrit à la présidente de l'association des familles pour dire, et quoi Voilà, qu'est-ce qui se passe Ah, in Francia la situazione è molto simile all'Italia, ci sono delle associazioni valide come le Funambule che ho conosciuto anch'io oggi che si stanno iniziando ad occupare di noi figli, eh, ma soprattutto nella, nel momento del Covid è emerso quanto siamo invisibili, eh, ci sono molti bambini e adolescenti che hanno vissuto con genitori, mamma e papà con disturbi psichici, eh, ma le associazioni di familiari eh, hanno messo diciamo, nella voce altro i figli e quindi hanno scritto una lettera lettera per eh, sensibilizzare sull'importanza di eh, evidenziare che anche i figli vivono con genitori che hanno problemi di salute mentale, nel confinamento eh, hanno vissuto con loro eh, da soli. Eh, la seconda questione eh, è sur les films. Ehm, comment tu as décidé de euh, de réaliser cette histoire et quel est le désir que, que tu as pour euh, les futurs proches, les futurs plus loin Alors moi je pense que le film il vient de Nothing About Us Without Us, c'est-à-dire de parler de l'art où je me situe et pas de faire un documentaire. Parce que le documentaire, ça fige la situation, ça te, te laisse dans ce que tu es. Et je pense qu'on est porteur d'espoir aussi, que les situations sont très euh, diverses. Et donc en, faisant de la fiction, je pouvais avoir beaucoup d'histoires différentes. Et d'ailleurs, j'ai recueilli des témoignages qui sont dans le film, dans les personnages. Et maintenant, euh, ce que j'espère pour le film, le film sort le 8 juillet ici en France. Euh, euh, il sort le 15 juillet en Belgique. On vient de trouver un distributeur en Suisse. le combat n'est pas fini. On a un festival en Espagne, un très bon festival pour les enfants, de Giron. Il va être dans la compétition Enfant Terrible, donc c'est... Ah Mais encore beaucoup de choses à faire. eh, traduco, <laughs> vediamo se mi ricordo tutto. <laughs> allora, il film nasce dall'esigenza appunto di, di, non fare un documentario che si limita diciamo, a fermare una realtà, eh, mentre il film sotto forma di ra narrazione, eh, raccogliendo anche le storie, le testimonianze eh, diciamo, di storie vere, rende la possibilità di rendere questa storia eh, anche un messaggio di speranza, di cambiamento. Eh, per il film si stanno muovendo le cose, ci sarà l'uscita appunto in Francia l'8 luglio, l'uscita in Belgio e una notizia molto bella arrivata proprio stasera è dell'accettazione della, di un festival eh, in Spagna che proprio riguarda eh, i ragazzi, i giovani. ci sono ancora tante cose da fare. E, enfin, ehm, message que tu, voudrais euh, euh, envoyer euh, aux enfants des parents avec des troubles psychiques et leurs familles en Italie, mais aussi à la société civile en Italie Je veux dire que la lutte, elle est juste et que nous avons vraiment besoin de, faire naître nos histoires. Je redis, je répète encore, mais je pense qu'on ne le redit pas assez pour que en fait on prenne enfin la parole. Le silence, ça suffit. Ho chiesto a Vero se aveva un messaggio da, da, mandare ai ragazzi, ai figli di genitori con disturbi psichici, alle loro famiglie in Italia, ma anche alla società civile italiana. E ha detto, ripete, ribadisce, ribadisce che è il tempo di raccontare le nostre storie, di farle risuonare e il tempo del silenzio è finito. Io direi grazie, merci Vero, eh, une sœur d'âme, una sorella dell'anima, e on va changer le monde. mondo, andiamo a cambiare il mondo. mondo. <laughs> and the stigma. Oui, and the stigma. <laughs>